¿Cuál es la anestesia para una operación de catarata? La cirugía de catarata se puede realizar dependiendo del paciente con gotas con anestesia local aplicada en el espacio eh, peribulbar o con anestesia general dependiendo del paciente. En el Instituto Oftalmológico Matamoros el 90% de nuestras cataratas las realizamos con gotas aplicadas directamente en la conjuntiva ocular y apoyados con una sedación endovenosa.